Bak işte geçti bizden biz bize biz bize oturamadı. Ne bu surat ilk defa görmüş gibi biz bizi hiç mi tanıyamadık Bak işte geçti bizden biz bize biz bize oturamadı Ne bu surat ilk defa görmüş gibi biz bizi hiç mi tanıyamadık Oysa canımdan öte bildiğimden değil miydi bu yürek Ölümüne kadar seven bu halin beni benden edecek Yorulma boşuna bu halinle Ne kaldı geriye o yarinden dik senden afile ah bu aşk gitti gider döneme. Yorulma boşuna bu halinle Ne kaldı geriye o Mum dik senden afile bu aşk gitti gider dönemez Kalktı cenazesi bu aşkın kırkı okundu haberin yok Yoruldu bu aşk senden benden tıkandı daraldı bir yol yok Kalktı cenazesi bu aşkın kırkı okundu haberin yok Yoruldu bu aşk senden benden tıkandı daraldı bir yol yok Bak işte geçti bizden biz bize biz bize oturamadık Ne bu surat ilk defa görmüş gibi biz bizi hiç mi tanıyamadık Bak işte geçti bizden biz bize biz bize oturamadık ne bu surat ilk defa görmüş gibi biz bizi hiç mi tanıyamadık Oysa canımdan öte bildiğimden değil miydi bu yürek Ölümüne kadar seven bu halin beni benden edecek Yorulma boşuna bu halinle Ne kaldı geri o yarimden Bundik senden afile ah, bu aşk gitti Gider dönemez Yorulma boşuna bu halinle Ne kaldı geri o yarimden Mundik senden afile ah, bu aşk gitti Gider dönemez Kalktı cenazesi bu aşkın kırkı okundu haberin yok Yoruldu bu boğaz senden benden tıkandı daraldı bir yol yok Kalktı cenazesi bu aşkın kırkı okundu haberin yok Yoruldu bu boğaz senden benden tıkandı daraldı bir yol yok Dönçen adresi bu aşkın Kırkı okundu haberin yok Yoruldu bu aşk senden benden Kandı daraldı bir oluyor. yok cenazesi bu aşkın Kırkı okundu haberin yok Yoruldu bu aşk senden benden Tıkandı daraldı bir oluyor.